ल फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ है युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा त्यस्तै फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजमा आजको यस भिडियोमा हामीले होइन यो बा प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको जुन पाठ्यक्रम रहेको छ त्यो पाठ्यक्रम के भएको छ भने चेन्ज भएको छ है यो बागमती प्रदेशको पाँचौँ तहको होइन पाँचौँ तहको प्राविधिक तथा अप्राविधिक दुवैतर्फको होइन के भएको छ भने पाठ्यक्रमहरू चेन्ज भएको छ अब त्यो चेन्ज भएको पाठ्यक्रमहरूमा के के थप भएको छ र के के त्यसमा होइन त्यसको टपिकबाट निकालिएको छ भने त्यो कसरी हेर्ने त हामीले त्यसको पाठ्यक्रम कसरी हेर्ने त त्यसको पाठ्यक्रम हेर्नतिर आजको यस भिडियो लागेको छौँ है त अब त्यो पाठ्यक्रम हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने त्यो पाठ्यक्रम कसरी हेर्ने त्यो भिडियोतिर हामी लाग्दैछौँ त्यस्तै तपाईँले यदि यसको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने भने बागमती प्रदेशको होइन प्राविधिक तथा अप्राविधिक दुईटै पदको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने त्यो भिडियो मैले पहिला नै बनाइसकेको छु त्यसको भिडियोको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले दिनेछु है त यसको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने भनेर है अनि साथै यसको पाठ्यक्रमहरूको लिङ्क पनि के गर्नेछु भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा टाँस दिनेछु साथै डाउनलोड पनि कसरी गर्ने त्यो पनि प्रोसेस मैले भन्दै जानेछु है त ल अब यसको पाँचौँ तहका होइन प्राविधिक तथा अप्राविधिकको दुइटैको होइन के गर्ने भने पाठ्यक्रम कसरी डाउनलोड गर्ने भने त्यो प्रोसेसतिर लाग्छु पहिला अनि त्यसपछि त्यसको के भन्छ भने त्यसको पाठ्यक्रममाथि हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त ल सर्वप्रथम हामी यसको अब डाउनलोड प्रोसेसतिर लाग्छौँ त यसको पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जान्छु है त बागमती प्रदेशको होइन जुन चेन्ज भएको सिलेबस रहेको छ पाठ्यक्रम होइन त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यसको डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नु होला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगललाई ओपन गर्नु होला त्यस्तै तपाईँ ल्यापटपबाट वा कम्प्युटरबाट आउनुहुन्छ भने जुनसुकै ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि त्यसको सर्च बारमा होइन बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग लेखेर सर्च गर्नुहोला यसरी होला ल बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग होला अथवा यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग नलेखेर होइन W W dot SPSC dot Bagmati dot gov dot NP लेखेर सर्च गर्दा नि आउँछ है यो लेखेर सर्च गर्नु गर्नुहोला अनि यो फर्स्टमा आएको वेबसाइट आउँछ है अनि यो आइसकेपछि के गर्नु होला भने यसलाई ओपन गर्नु होला अनि यसलाई ओपन अप गरिसकेपछि यहाँ जति पनि नोटिसहरू आएको हुन्छ त्यो सबै माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो नोटिसहरूलाई कट भएको चिनोमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला अब यो तपाईँहरूलाई युट्युबमा राम्रो हेरोस् भने अथवा फेसबुक पेजमा पनि राम्रो हेरोस् भने त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलले होइन अब डेस्कटप फर्म ओपन गर्छु त है अनि डेस्कटप फर्म ओपन गर्नको लागि के गर्नु होला भने यो थ्री डट छ नि यहाँ कर्नरमा हेर्नु है राम्ररी हेर्नु होला यहाँ यो थ्री डट दिएको छ नि यहाँ तिनवटा डट ल एकचोटि फेरि हेराइदिन्छु है त यहाँ यो थ्री डट छ नि यो थ्री डटमा के गर्नु होला भने एकछिन ल यो थ्री डट छ नि यहाँ कर्नरमा हेर्नु है तिनवटा डट दिएको हुन्छ त्यो डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि होइन त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने डेस्कटप साइट लेखेको अप्सन हेरेर आउँछ है डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नु होला है अनि डेस्कटप साइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल यस्तो भममा रोटेट हुनेछ है तपाईँले रोटेट गर्नुहोला अनि रोटेट गरिसकेपछि के गर्नु होला भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ पाठ्यक्रम लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ पाठ्यक्रम र यो पाठ्यक्रममा के गर्नु होला भने क्लिक गर्नुहोला यो पाठ्यक्रममा क्लिक गरिसकेपछि होइन प्रदेश सेवाको छ भने प्रदेश सेवाको त्यस्तै स्थानीय प्रदेश तथा स्थानीयको छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोला अथवा तपाईँले प्रदेश र अन्य कुनैको भ्याकेन्सी छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्गठित संस्थाको छ भने यहाँ त्यसको पाठ्यक्रम र त्यस्तै यदि प्रदेश र स्थानीयको फर्म भर्नुभएको छ तपाईँले भने त्यसको पाठ्यक्रम चाहिएको छ भने के गर्नु होला यहाँ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा क्लिक गर्नुहोला है र यसमा क्लिक गरिसकेपछि होइन के गर्नु होला भने अब तल तलनिर स्क्रोल होला र स्क्रोल गरिसकेपछि होइन अहिले जति पनि भ्याकेन्सीहरू भएको छ नि पाँचौँ तहका चेन्ज भएका के भन्छ भने चेन्ज भएका पाठ्यक्रमहरू होइन त्यसको सबैको होइन यहाँ के आएको छ भने पाठ्यक्रमहरू आएको छ है पाँचौँ तहका त्यो प्राविधिक तथा प्राविधिकहरूको सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँ त्यसको सबै यहाँको के रहेको छ भने सिलेबस रहेको छ त्यस्तै यदि तपाईँले जुन तहको लागि फर्म भरिदिएको हुन्छ त्यो तहको लेट यहाँ दसवटासम्म भएन भने के गर्नु होला यहाँ यो दुई जुन लेखेको छ नि यो दुईमा के गर्नु होला क्लिक गर्नुहुन्छ भने अझै जति पनि पाठ्यक्रम रहेको छ त्यो आएको हुन्छ है त्यस्तै तपाईँ जो जुन तहको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ त्यसको यदि पाठ्यक्रम त्यहाँबाट भने तिनमा क्लिक गर्नु होला त्यस्तै चारमा पाँचमा गरेर यस्तै गर्दै जानु होला है यसमा जति जति पनि अब भ्या भ्याकेन्सीहरू अहिलेसम्म गरेको छ नि त्यसको सबैको पाठ्यक्रम यहीरहेको हुन्छ है अब यहाँ हामीले एकमा गएँ है अब यहाँबाट तपाईँले लेट जुन जुन तको जुन पदको तपाईँलाई पाठ्यक्रम चाहिएको छ नि त्यसको यहाँ आफ्नो नाम पढ्नु होला र त्यो यहाँ जुन क्लि डाउनलोड लेखेको छ नि यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला है अब लेट मैले यहाँबाट एउटालाई डाउनलोड गरेर राउँछु ल अनि त्यो डाउनलोड गर्नको लागि ले लेट मानौँ के गर्यो भने यो स्वास्थ्य सेवा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीको लागि यहाँबाट मैले एउटा गरेर आएँ है डाउनलोड अब त्यसको लागि के गर्छु भने यहाँ यो डाउनलोडको जुन अप्सन छ नि यो डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला है जो तपाईँले जुन तहको चाहिएको छ त्यसको डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको डाउनलोड त्यो फाइल हुनेछ र डाउनलोड भएको फाइल यसरी ओपन हुनेछ है साथै तपाईँहरूले यहाँबाट डाउनलोड नगरेर होइन मेरो डिस्क्रिप्सन बक्सबाट नि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है मैले जुन तलनिर डिस्क्रिप्सन लेखेको छ नि त्यो डिस्क्रिप्सनको तलनिर जानुहुन्छ भने यसरी नै लेखेर अनि त्यसको तलनिर जुन लिङ्क दिएको हुन्छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जुन माथिनिर त्यसको होइन सेवा समूहहरूको नाम यसरी लेखेको हुन्छ र त्यसको तलनिर होइन त्यसको लिङ्क दिएको हुन्छ त्यो लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसको चेन्ज भएको पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है आजको यस भिडियोमा यति किनिरहेको छ thanks for watching this video and don't forget to subscribe this channel for more information